我也想请你帮我一个忙，那当然求之不得。不过，我想请你帮我找个东洋人，你是来自东洋的，应该不难找到他。那他长得是什么样子的？我是没见过他，不过我听人说他是一身浪人的打扮，他喜欢戴一顶草帽。你个日本人都是这样的。是吗？他还有一个很特别的嗜好，就是喜欢挑战武林高手，曾经打伤过很多的高手。 消息随时来往这里输吃饭了，哥哥。你有事瞒着我？没有啊，哪有事瞒着你啊？你老是疑心疑鬼的。你现在虽然若无其事的。 不能跟哥哥说说一下。我告诉你吧，我今天在外面认识个泥人儿的，他是汉族人，人不错的，还送了个泥人给我呢。你看，多像你。小猴子，小猴子，现实并为哥哥生气了，不信妹妹了。我不是不信你，江湖险恶，人心奸诈。 也许你现在是应该有心上人了。对不起。哎呀，糟了糟了，卖鱼灿今天又没开档，还是没鱼吃。哎，朱若荣啊，为什么这两天老不见卖鱼灿呢？你要找他去烟馆，他现在变成大烟鬼了。他跟苏铁儿两个人呢，每天以烟馆为家，连生意都不做，要买鱼到别的地方去买。 与他们无关呐！你疯了你！我没疯啊，我就是欠了他大烟钱啊，欠债还钱，为什么要让人打呢？我没钱还烟债呀，就拿皮肉来还吧，让他们打够了，我就可以再抽大烟了。师叔啊，你是练武功的，怎么能受这种气呢？那有什么关系啊？只要有大烟抽啊，血性有什么用啊？哎呀，你不要再管我了。哎，师叔。嗯嗯嗯，二少爷。 非君子，咱们走着瞧。